からもらった言葉へ返すタイミングなくしてずるいだけにはなりたくないから声にならない思いを聞いてくれたら不器用でも素直になるでしょう心も扉を少し開けばこの想いの理由はいらないはずでしょう 言葉にできない気持ちがあるから 空が晴れるように名前すら忘れられた星座たちがもどかしい僕を叱るよ まったままでもそばにいれれば刹那を超え 俺が告ったこと忘れてんじゃねえ